Nous venons juste d'assister à une causerie débat sur euh, la, question de la qualité de l'eau au Mali. Quelle est votre opinion de cette qualité d'eau dans notre pays actuellement par rapport à la qualité de l'eau, vraiment c'est une question qui est assez complexe parce que la qualité de l'eau dépend du type d'eau dont on parle les eaux potables, la qualité pour les eaux potables, la qualité pour les eaux de surface et les autres eaux c'est des qualités différentes. Par rapport à l'eau du fleuve, nous pouvons parler euh, euh, d'une certaine pollution, d'une certaine agressivité de la population par rapport à cette eau. Et cela se voit par euh, les plantes aquatiques qui sont en train de se développer un peu partout dans le fleuve et l'ensemblement qu'on voit à travers différents points, à partir de quelques points de, cette eau mhm. À part cela, le laboratoire suit bien sûr la qualité de cette eau et ça se fait d'une manière euh, mensuelle, mensuellement. Vous avez euh, vu les poissons, la qualité de l'eau du début à la fin, c'est-à-dire de, de, de à, à ça va plus, La, la famille, je vais euh, À travers la ah, dimension que euh, cette eau n'a pas atteint euh, un la dilution Pardon, ça. Mais au niveau des points de pollution, par exemple les rejets des eaux industrielles, et au niveau des points où il y a une activité de teinture, vraiment au niveau de ces points, on sent quand même qu'il y a une grande pollution par rapport à cette C'est vraiment d'éviter de, pratiquer de telles activités, comme l'orpaille par dans le bout du fleuve, comme euh, le rejet des directement dans, le club, euh, voilà, ce genre d'activité. Vraiment de, les textes existent, euh, les normes existent. Euh, et avant de faire de telles activités, il faut des autorisations. Donc c'est vraiment la non-application des, textes. C'est ça qui pose en fait problème. Si aujourd'hui on appliquait ces textes, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités qu'on ne va pas avoir au, niveau de, des activités qui dégradent, on ne va pas avoir au niveau justement du fleuve. Donc la première cause, c'est vraiment la non-application des, des, textes. Okay, Et des textes qui existent pour ça. Et même des sanctions en fait qui, qui, existent en cas de, en cas de pratique. Donc euh, selon vous, qu'est-ce qui manque Oui, c'est de, de prendre la décision. Il faudra bien que les autorités prennent leurs responsabilités pour empêcher de telles activités. Euh, au, niveau de, de l'agent, nous avons même fait un projet, en fait, de texte pour abandonner, pour carrément interdire la pratique de l'orpage par traite dans le, dans bleu. Mais bon, c'est un document finalement, jusqu'à présent, qui n'a pas eu de suite. Qui n'a pas eu de suite. Donc vraiment, il faut ce courage politique parce que souvent on met en avant que c'est des activités quand même qui rapportent, mais à quel prix et à quel coût C'est quand même euh, la dégradation C'est seulement la volonté politique qui peut faire qu'il y ait une avancée assez, consistante par rapport euh, à l'amélioration de la qualité de Je pense que ce que j'ai le plus retenu de cette discussion qui était très intéressante, c'était de dire quel que soit le type d'usage des eaux au Mali, y a, euh, on n'a pas d'alternative lorsque la qualité n'est pas acceptable. C'est un grand défi pour tout le monde, ceux qui travaillent sur l'eau, les décideurs, ceux qui font les politiques. Et la deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il euh, faut travailler sur les normes euh, selon le type d'usage et ne pas se contenter des normes internationales ou des normes de je ne sais pas quel pays. Je pense que c'est les deux grandes leçons et que tout le monde doit s'y mettre pour euh, relever ces deux défis Un conseil euh, ou euh, un message à l'endroit de tous les usagers de cette ressource qui se fait de plus en plus rare Là, c'est une question qui est quand même assez intéressante parce que, comme je l'ai dit, on sent à certains points qu'il y a une certaine pollution. Et cette eau est nécessaire pour toute la population du Mali, pas seulement du Bamako, mais du Mali, par lesquels euh, le fleuve passe. Donc euh, je demanderai à tout un chacun de prendre vraiment, vraiment soin de, cette richesse qu'est euh, le fleuve Niger.